21 ғасыр еркін де тәуелсіз ырымшыл мемлекет қазақстан республикасы Қазақстанда 1986 жылы қаңтарда бұрынғы СССР империясы кезінде халық ең бірінші рет осы алаңда митингке шықты. Халықтың билікке айтары көп болды және халықтың жанайқайын билік естісе деді. Ал билік болса халыққа өздерінің ыңғайы мен үйреншікті қарады. Қазақстан 2002 жылдың жазы республика алаңы азат елдің азаматтары олар сенеді де үміт артады енді міне жаңа ғасырда 2002 жылы қыста қазақстан азаматтары тағы да алаңға митингке шықты осыдан бірнеше күндер бұрын біз өз қоғамымызды демократияландыру керектігін айтқан болатынбыз мыңдаған азаматтар алаңға өздерінің сол бұрынғы көп жылдардан бері сұрап келе жатқан талаптарын қойды бізді тыңдаса екен деді бізде демократия деген бар ма өзі дбк белсенділеріне қылмыстық істер қозғап жатқанда ол демократия ма екен мыңдаған қарапайым азаматтар жаңа саяси қозғалысқа демократиялық сайлауға енді олар еркін сайлау жайында көптеген митингтер ұсынды диалогқа шақырды халық демократияны талап етті осы қаңтардағы митингінің трибунасы кешегі вице премьер мен қазақстан парламентінің мәжіліс депутаттарын яғни экс әкімі жақиянов пен бизнесмен әблязовты сондай ақ оң мен солды банкирлер мен зейнеткерлерді қосты саяси жүйені реформалау үшін билікте демократия қоры құрылды Мы называем э, президентскую форму правления в Казахстане кланово-семейным Қазақстандағы президенттік саяси жаңару жүйесі отбасылық клан деп атауға болады әрине мемлекеттің бірінші адамының қызы барлық маңызды ақпараттарды басқарып отыр деген мұндай оқиға сирек кездеседі отбасында барлық қауіпсіздік органдары мен күйеу баласы басқарады деген өте сирек кездеседі мұнайды да сол екінші күйеу баласы басқарған шындап келгенде мемлекеттік басқару деген бар негізінде отбасылық кландық жүйені басқарып отыр оны осы жастар демократтар яғни жақиянов пен әблязов тағы басқа адамдар осы жолынан адастырды ол басқа біреудің президент болуын елестете алмайды да естімейді де он не может даже слышать что кто-то может стать президент нұрсұлтан назарбаев әуелі ксро жоғарғы кеңесімен сайланған кейін жалпы халықтық сайлауда өзімен қатар барлық үміткерлер арасында одан кейін билікте 7 жыл жұмыс өтілімен 12 жыл бойы Қазақстанда бір өзгеріссіз жалғыз президент болып қалды. 12 жыл бойы Қазақстан Конституциясы осы адамның, яғни Нұрсұлтан Назарбаевтың рағымен болды да, және осы уақытқа дейін болып келе жатыр әуелі мемлекеттің алдыңғы бетін жылдыратты, жаңа астана салынды бірақ өмір өзгерген жоқ үкіметте бірі келіп бірі кетіп жатты бірақ билік ауысқан жоқ жыл сайын қазақстанда экономика дағдарысқа ұшырап жер жоқшылыққа халық кедейшілікке ұшырап жатты бай мен кедей арасында дөрекілік күшейе түсті ескі советтік экономика құлдырап кетті жаңа экономика жұмыс істемеді назарбаев үкімет орындарына жас мамандарды менеджерлерді шақыртты олардың ішінде мұхтар Аблязов және ғалымжан жақиянов болды ребята классные с элитнейшим образованием причем технократическим жігіттер өте керемет жоғары білімді технологиялық білімдері де бар назарбаев мұхтар Аблязовқа бірінші өзінің жеке компаниясына жетекшілік етуге содан кейін энергетика министрлігіне ұсыныс жасады мұхтар біраз уақыт тежеліп ойланып жүрді дегенмен бәрі алда сондықтан ол асығыстық жасағысы келген жоқ бұл 98 жылдардағы сұмдық экономикалық дағдарыстағы қиын кезең болатын дәл сол кездері нарықта энергетикалық секторды реформалау объективті түрде қажет болды аблязов сол ең қиын кезеңдері қазақстан энергетикасын басқарып ұстап тұра алды мұны елдің бәрі айтатын ол энергетиканы реформалай алды аблязов қазақстан үкіметі тарихында министрлік атынан ең алғаш рет сөйлеген адам ол отандық экономиканың жандандыруының агрессивті ақылға қонымды бағдарламасын айтып берді ғалымжан семей облысында ең жас әкім болды бірнеше жылдан соң павлодар облысының өндіріс әкімі болды акимом в промышленное сердце казахстана павлодарскую область назарбаев жақияновты әкімдердің ішінде республиканың ең перспективалы губернаторлы деп есептеді жақиянов және назарбаев әблязов және назарбаев бірақ бұл адамдарды біріктірген назарбаев емес олар бір жылы бір айда 63 жылы маусымда туған екеуі де ауылдан екеуі де өздерін өздері көтерген жастар мемлекеттің тұрақтылығы азаматтардың жалпы жағдайына елдің бәсекелі экономикасына байланысты екенін екеуі де білетін солтүстік қазақстан экономикасы табыс әкеле бастады адамдар жұмысқа ие болды металлургия жұмыс істеді мемлекетке де қаржы керек болды энергетикалық жүйе дағдарыстан шықты аблязов энергетиканы реформалауға қол жеткізді қарыздан құтылуға қол жеткізе алды алайда реформаның шынайы кілті экономикалық шарықтау мен энергетикалық ресурстар емес еді кілт саясатта еді және ол басқаның қолында болатын президент назарбаев және оның отбасы рахат Алиев үлкен күйеу баласы назарбаев оған және отбасына сенім артты меншік шикізат ресурстары ең табысты кәсіп экспорт мемлекеттік қауіпсіздік бәрі осы отбасының қолында болды демократиялық реформалардың кез келген органдары президенттің отбасы үшін қауіпті болды бұл кеңестік рухы бар сауда экономикасын құруға ықпал ететін жүйе құру деген сөз мысалы егер де сіз отбасын құрғыңыз келіп отбасында ана ретінде сауда экономикасын таңдайтын болсаңыз коммунистік басқару әдісін әке ретінде таңдайтын болсаңыз онда бұл некедегі жалғыз балаңыз ол қылмыстық мемлекет болып табылады қазақстан эфиріне арнайы өңделген және таспаға жазылған таң бағдарламасы сол қалпы жарыққа шықпады қарулы күштері ма ә, қуат көзі дейсіз бе бізде ол рахат Алиев. нақты билік иесінің өзі полиция кеден комитеті ұлттық қауіпсіздік комитеті басқа тағы не керек оның қолында бәрі бар үкіметтен кем емес мен президентке үнемі құқық қорғау органдары ештеңе істемейді деп айтатынмын иә мен үлкен наразылық тудырдым әлеуметтік қамсыздандыру органының шабуылдауы осымен байланысты болды маған рахат әлиевтің өзі телефон арқылы хабарласқан болатын ол мені қорқытпақшы болды ол адам да жан жағымызда не болып жатқаны жайлы түсінік болған емес ол тек проблеманы шешудің бір жолын біледі тек күшпен яғни адамдарды тұтқындау түрмеге отырғызу сондықтан сол 37 жыл тағы қайталанбас үшін бұл мәселе өте маңызды из того, что я слышал от Мухтара... Ғалымжан мен Мұхтардың аузынан естігенмін. Президентке оның күйеу баласы туралы ақпаратты тек солар ғана жеткізді деп ойлаймын иә хабарлаған нақты солар бұл екі адам басқаларға қарағанда президенттің көзіне қарап тұрып оған жағымсыз нәрселерді айта алуы тұрғысынан екі бас жоғары адамдар болды сказать президенту глядя ему в глаза неприятные для президента вещи многие к великому сожалению өкінішке орай көпшілік барлық қиындық осы адамның арқасында деп ойлайды яғни әлиевтің бұл режимді тасымалдаған ол емес всех режимных прием сонымен 2002 жылдың басында саяси жанжал басталды батыс банктерінде назарбаевтың миллиондаған құпия шоттары тұтқындалды еліміздің батыс өңірінде көптеген ақпарат құралдарында қазақ кейт материалдары біраз жарияланды біз өте көп мөлшерлі соманың нағыз қожайындары туралы айтып отырмыз олар біздің еліміздің жоғары лауазымды тұлғалары және мемлекет басшысының жақын туыстары дегенмен қазақ кей де қайтармады мы говорим біз оларға егерде шоттарың тұтқындалып қалған болса бұл ақшаларды босату үшін қандай да болсын бір қадамдар жасаңдар дедік бұл ақша одан да өзіміздің қажеттіліктерімізге жұмыс тесін, жұмыс орындарын құрыңдар дедік на на наши әрине билік ол ақшаларды қайтармады бірақ рахат алиев барлық бұл қауіпсіздік күштерден ресми түрде босатылды ал менеджерлер мен реформаторлар саясаткерлерге айналды олар елде терең саяси реформасыз дені дұрыс экономика орнату мүмкін емес екенін түсінетіндей еді елдегі жағдай келесідей біз қазақстанның демократиялық таңдауы бойынша алдына қойған мақсаттары бар демократиялық құндылықтарды қорғау азаматтарымыздың бостандығы мен құқықтарын қорғау қоғамдық бірлестіктің құрылуы туралы жариялаймыз біз барша жұртшылыққа айтамыз сіздердің қолдауларыңызды мемлекетімізге жалпы ұлттық жергілікті сайлау қажет біздің мемлекетімізге күшті және өкілетті парламент қажет мемлекетімізге жалпы ұлттық жергілікті сайлау қажет еркін де және тәуелсіз бұқаралық ақпараты бар біздің мемлекетімізге демократия қажет біз өз халқымызға сенеміз біз демократиялық қазақстанға сенеміз мы верим в демократический казахстан сол кездері олар президентке сенетін және шын жүректен ашық диалогты қалады заявил о своей поддержке общественное объединение президент өз тарапынан қазақстан демократиялық таңдаудың қоғамдық бірлестігіне қолдау көрсететінін айтты қазақстан демократиялық таңдауының ешқандай қарсыласу бағдарламасын жоспарлаған емес деп нақты мәлімдей аламын қазақстан демократиялық таңдауы тек қана реформаның тереңдей түсуіне қосылады за реформы за углубление реформ дәл осы назарбаев билігінің реформалары өте қауіпті еді наш президент біздің президентіміз өз меншікті феодалдық жүйесінен шыға егер ол өзінің саяси мерзімін жалғастыру үшін парламенттік реформалардың басталуына дейін төзсе ең болмаса саяси реформаны бастаған болса әрине онда ол ең болмағанда жас демократтарға ілігетін еді олар өзінің балалары емес пе олар дарынды балалар алайда біздің президент тек бір өзіне ғана бағынатын мемлекетті басқара алады лучше конечно если мухтар был әрине мұхтардың бізбен бірге болғаны дұрыс болар еді яғни билік жанында. оның білімі оның сауаттылығы оның тәжірибесі ең болмаса үкіметке көп пайдасын тигізер еді ол өте ауқатты бай адам үш баланың әкесі элиталы жарқын өкіл кенеттен осындай қадамға барды неге екені мен үшін жұмбақ болып қала береді бұл яғни э, билікті екі лагерге бөліп тастап татуласпайтын соғыс бастау деген сөз дегенмен бұл қозғалысты жоғарыда осылай бағалады э, билік позициясын тоқаев былай деп мәлімдеді я мен қазақстан халқына айтуға мәжбүрмін президентке және мемлекет парламентіне кейбір азаматтар тіпті мемлекеттік қызметшілер де өз мемлекеттеріне қарсы соғыс жарияламақшы демократия туралы көбірек айтатындар бұрынғы кво компаниясының президенті және үкімет мүшесі мұхтар әблязов және премьер министрдің орынбасары ораз жандосов павлодар облысының әкімі ғамжан жақиянов мен бұл адамдарды өздерінің қызметтік орындарынан босатуды ұсынамын егер де менің осы ұсынысымды президент қабылдамаса онда мен өзім отставкаға кетемін кто ушел в демвыбор это кім сайлау қарсаңында отставкаға кетті шынымен олар қазақстанның ең үздіктері олар ең жоғары талаптарды орындауға және жоғары жоспарларды орындауға әрқайсысы өзінше дайын адамдар еді оларға зейнеткерлердің жағдайы алаңдатулы болды олардың өздері үшін бірдеңе сатып ала алатындай зейнетақысы болса кәсіпорын жұмыскерлері лайықты жалақы алса деп ойлады олар халықтың басым көпшілігінің мұндай қатты кедейліктің болмауына мүдделі еді бірақ билікке мүлдем басқа нәрсе қызықты болды тоқаев назарбаевтың бұйрығымен жақияновты орнынан алып тастады үкіметтен шынайы реформаторлар жойыла бастады кәсіби менеджерлер мен перспективалы саясаткерлер ақырындап 37 жылдардағыдай фотосуреттегі кейбір фигуралар жоғалып кетіп жатты сөйтіп президент назарбаев билік орнында отбасымен жалғыз қалды 2002 жылы қаңтарда қазақстанның барлық аймақтарындағы демократиялық оппозицияның мыңдаған өкілдері биліктің қарсылығына қарамастан мақсаттарын анықтау үшін жиналды әркім өз ойын тікелей және ашық түрде жарияламақшы болды олардың мақсаттары қарапайым және түсінікті еді көбірек демократия көбірек бостандық көбірек шындық еркін Қазақстан азаматтары өздеріне қауіп төніп тұрғанын анық және айқын көріп тұрды біз тоталитаризмнің беріктігі мен дәлдігін бағалай алмадық бүгін біз авторитарлық билік әлі де қоғамымыздың саяси жүйесінің негізі болып табылатынын қатты атап өтуіміз керек біздің азаматтық құқықтарымыз барлық жерде бұзылды Қазақстан жерінде халық ғасырлар бойы еркін өмір сүрді. Азат елдің балалары ойларын еркін жеткізуге, еркін сөйлеуге, осандыққа хақылы. 10 жылдық егеменді Қазақстанның басты нәтижесі. Бұл Қазақстан билігіне сенбеу және қоғамның жетілуі үшін өмірдегі алғашқы сынақ сәтсіз аяқталды. Біз қайыршымыз. Қайыршы тәуелсіз бола алмайды ол үнемі кім оған аяушылық көрсетсе соған тәуелді немесе кім қарыз береді соған бағанады моральдық және физикалық үлес деген ұғым бар жүйе моральдық тұрғыдан тозды ел іші де шетелде де бұл жүйеден бәрі шаршады біз біргеміз біз бірге жұмыс атқара аламыз және де ортақ іс тындырамыз бұл ең бастысы главное билік алғашқы рет оппозициямен соқтығысып шошып қалды таң телекомпаниясы үздіксіз 5 сағат тікелей эфир жүргізді түнге жақын қала көшелерінде революция қабылданды мұндай жағдайды, мемлекетте ешкім естіген де көрген де жоқ өзінің осы 10 жыл бойы билікте отырып не нәрсеге қол жеткізгені үшін қазақстан азаматы назарбаев жауап берсін бұл алматыдағы демократиялық қауымдастық съезі кезіндегі болған аңдатпа әблязов 5 сағат бойына таң телеканалынан тікелей эфир берген еді оны елдің бәрі көріп естерінен таңғандай болды эволюция басталып кетті ме деп ойлады я с недоверием относился мен әблязов пен он 19 қаңтардағы болған оқиғаға дейін сенімсізбен қараған болатынмын яғни демократиялық қоғамның жиналысы болған кезде және де бұл кездесу президентпен үлкен жанжал тудырды олар бұл жанжалға саналы түрде шықты осы адамдар қазақстанның ең басты саяси сұрағы бойынша өз сөздерін назарбаевқа айтып тастады олар сөйтіп ерлік жасады сондықтан мен сол 19 қаңтардағы оқиғадан кейін оларды сөзсіз қолдадым алтын күн аспаны алтын сонымен билік қарсы конт-аргумент тапты ол өте мазмұнды болатын біз өз президентімізді қолдаймыз біз нұрсұлтан абишевич назарбаевты қолдаймыз нұрсұлтан горняки біз еліміздің металлургия әрі таукен кен компаниялары толығымен назарбаевтың саяси жүйесін қолдаймыз нұрсұлтан абишевич назарбаев Мы, представители біз қазақстан республикасының демократиялық қоғамының өкілдері келесі революцияны қабылдаймыз принимаем следующую резолюцию. Я не исключаю, что меня вот завтра, послезавтра арестуют. мен ертең немесе арғы күні қамауға алынатынымды білемін мені тағы да айыптайды кінә тағады бірақ мұны мен қазір жасамасам меніңше осылай шындықты айтушылар онша көп бола қоймас әйтеуір біреу айту керек моя семья и так далее и кто то должен это говорить мұхтар қаржы полициясымен кездесуден кейін қайтып келмейтінін білді Перед выходом в эфир мы получили сообщение. Тікелей эфирдің алдында бізге қаржы полициясының баспасөз қызметінен хабарлама келді. Аблязовтың бостандықта жүруі объективті тергеуге кедергі келтіруі мүмкін. Изменена на содержание под стражей. Елде Мұхтар Аблязовты қолдаумен бірге пикеттер өте бастады. Билік болса бұрынша әрекет етті. бәрі кезекте тұруы мүмкін осында отырғандар біз бәріміз бүгін әблязовты тұтқындады ертең мені одан кейін кез келген басқа біреуіңді әкетеді ғалымжанның айтқандары келді тергеушілер әблязовтың пәтерінен айғақ іздеп бір жағынан экс әкімді іздеуде болды франция елшісі өз көлігімен жақияновты елшілікке алып кетті дипломатиялық миссия дереу бұғатталды хочется поверить в слова президента, что у нас в стране существует демократия. Президенттің біздің елде демократия бар деген сөздеріне сенгім келеді. Қалымжан саяси пана сұрағысы келген жоқ. Өйткені оның бұл жерде достары өте көп. Емесе елден кетуге тура келеді. Или покинуть страну бұл жақияновтың бостандықта жүрген ең соңғы көріністері жетекші елдердің дипломаттарының кепілдігімен ол елшіліктен босап шықты назарбаев өз сөзінде тұрмады ғалымжанды дереу тұтқынға алды Последний разговор э, с президентом и с Ғалымжаном Соңғы рет Ғалымжан мен президенттің менің көзімше сөйлескенінде ол Ғалымжан саясатпен айналысудың керегі жоқ деді. Ғалымжан бастартты. Ал Ғалымжанға бүгінгі жасап отырғандары құйтырқылық олар ғалымжанды да мұхтарды да ешқашан бетін қайтара алмайды олар ешқашан өз ойларын өзгертпейді оларға осындай шешім қабылдау оңай емес әрине олар отбасыларының не істейтінін де біледі обрекают они семью он совершенно ол өзінің қайда бара жатқанын жақсы түсінетін осы жүйе атауларының да бағасын білді тұтқындаудың алдында президенттің ең жақын екі адамы мұхтарды таңдау мәселесінен шығуға көндірді 15 минут сайын белгісіз біреулер хабарласып біреулерге жоқ әлі көнбей жатыр деп хабарлап отырды олар бұның бәрі оларға ғана емес бүкіл қазақстанға керек оған да керек нәрсе ғой мүмкін президент түсініп өз көзқарасын өзгертетін шығар деп үміттенді но ему тоже алайда билікке яғни президентке мүлдем басқа нәрсе керек болды тәуелсіз бұқаралық ақпараттары үкімет газеттері жария етпегендерді жариялады ресми түрде теледидар көрсете алмағандарды көрсетті бірінші кезекте таң телекомпаниясы тұрды түнде пункттерде пулеметтер мен теледидар кабелдері атылды Бұл бұрынғы уақыттағыдай естеріңде ме? Ленин айтқандай, негізі революция болып жатса ең бірінші телеарнаны құртады неге өйткені президент қолдаушыларының социалдық базалары жетіп артылады иә мұхтарда да қолдаушылар бар бірақ президентте одан көп әрине у президента их больше мынау мұхтардың қолдаушыларының редакциясы республика оппозициялық газеті мынау өртенуден бір күн бұрынғы редакция терезесі Нас не гнобят, нас пытаются запугать. То есть это немножечко другое как бы. бізді қорқытпақшы болды менің ойымша бұл қорқыту акциясы болды шындап келгенде олар оны мүлдем құртып тастағылары келді көпшілік адамдар бұл оқиғаның трагедияға айналып бара жатқанын түсінді соңғы сөзінде мұхтар егер де олар менің осы жеті жылымның ішінде біздің елде бірдеңені өзгертіп көмектесе алатын болса онда маған осы жеті жыл түрмеде отырып шығуыма болады деді мне стоит отсидеть эти семь лет Это заказной процесс, притом э, меры э, бұл әдейі жасалған процесс бұл қылмыстық қудалауды сот шешпейді билік басы шешеді Аблязов жиынтық шабуыл қылмысымен соттың шешімімен өздеріңіз естігендей 6 жылға бас постандығынан айырылды 2002 жылы ғалымжан мен мұхтар өз туған күндерін қамауда өткізді Thank you. идеалист дегеніміз бұл апат еліміздің дәулетті бай адамдары қолданыстағы жүйеге қанағаттанбаған кез келген жағдайда олар оны дәл қазір түбегейлі қалпына келтіргісі келе қоймайды жаңа қазақстанда батырлар болмаған еді олар біздің көз алдымызда батыр болды ертең түрмеден шыққанда олар нағыз толық шынайы ұлттық батырлар болады менің ойымша олар түрмеден кейін тура президенттік ғимаратқа бірақ келеді какие бы сроки Аблязов пен жақияновқа тағайындалған мерзім қандай болсын ол орнатылған жүйенің мерзімінен көбірек болмақ мен бұл жүйені ұзақ сақталады деп ойламаймын ғалымжан жакиянов 1963 жылы 8-ші маусымда қазақстан республикасы құйған ауылында дүниеге келген баумана атындағы университетті бітірген экономика ғылымдарының доценті 1994 жылы семей облысының басшысы 1997 жылы павлодар облысының әкімі двк мүшесі жеті жылға сотталды бұл үкімді президент назарбаев маған емес өзіне біздің елге мемлекеттік билік деп атап өзі құрған қылмыстық жүйеге шығарды уақыт өте келе назарбаев халықтық сот алдында және болашақ ұрпақ алдында осы оқиғаға жауап береді мұхтар әбіләзов 1963 жылы 16 мамырда қазақстан республикасы галкино ауылында дүниеге келген мәскеуде инженерлік физика институтын бітірген 1997 жылдан бастап кегок акционерлік қоғамының президенті 1998 жылдан бастап сауда және энергетика саласының министрі двк мүшесі 6 жылға сотталды Қортынды үкім шағымдануға жатпайды біздің күресіміз мұнымен бітпейді керісінше ол нығаюда және ол жаңа формалар қабылдайды қамалуда жатып ымыраға орын жоқ екенін түсіндім біздің қойған мақсатымыз қарапайым демократия әділдік әр адамның бостандығы мен халқымыздың жақында бостандыққа қол жеткізетініне кәміл сенемін және мен солармен біргемін қазақстан 21 ғасыр республика алаңы сол қалпында бостандық алаңы болған жоқ әзірге